Saluton eh, kai bonvenon alia nove episodio. Odia omine, ava smulton eh, pordiri. Anto vedite, domi, tui iru alla eh, medito. Restu con ni, cun meditu con ni. Tanko. Intertempe ni kun e giu. Iom de la panorama de horn. nur iom da secundoi. Temas pri experimento. Saluton, cae bonvenon venon nia nova Zamenhof amedito. Hodiau, mi legos, el tiron el gazet articolo, ciu venas el iaro 1903, cae parolas pri tiama amedito episodio de Zamenhof kai Hachet qui u malcachas aspecton de la naturo de la tiamai esperantistoi multai audis che Hachet pagas al mi ca ili pensas che tio ci allogis min fare la contracton por tranquiligi la persona in qui u timas che mi balda Baldau farigios ricegulo mi devas clarigi la ienon. Por la mal super dirata privilegio mem la firmo pagis al mi, nenion. Ci nur promesis pagadi al mi quelcan procenton de ciu verco, cion mi tra rigardos cae aprobos. La rilato inter Zamenhof cae Mono meritus tractagion char eh, gi estas eh, complica mi pensas kai generale estas iu malfacilajo en conduki la rolon de mono kiam eh, oni parolas pri idealisma entrepreno kiel exemple la afero esperanto do kiam la prestigia el doneio faris contracton con zamenhof venis subite attacco contro li. Cai la motoro de tiu attacco estas simpla envio. Tion oni devas memori, char calc foie oni bildigas la pioniran epocon sam kiel gi estus farita nur de quasi sanctuloi tutte ne ili estis homoi kai se ni transprenas la rimarcon alla nun tempo ancora un nun multa i homo i qui subtenas esperanton pensas nur pri la publica sfero do la de suprismo ni devas convinci la registaroin la povuloin kai la de subismo ni devas eh, provoki amasan lobiadon por eh, de nove convinci la registaron compreneble baldao aspectoi estas partoi de unu antau supposo. Tio estas la privata sector de la vivo, quies cefa legio pri successo dependas de mon aciro, tutte ne gravas. Do, ni prepensu tion, char shainas al mi che la registaroi estas pli cae pli en criso, en la non tempa covime poco, cae eble ni povas profiti la ocason por shangi perspektivon, ankaŭ rilate alla afero Esperanto. Dankon provia via gis morgao morgaŭ kaj kiel antauen sen fine.